आज हम बहुत ही टेस्टी कच्चे आम की चटनी बनाने जा रहे हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नमस्ते friend welcome to my channel तो चटनी बनाने के लिए मैं दो कच्चे आम ले लिए हैं और इन्हें अब छील लेते हैं तो इन्हें छीलने के लिए कोई पीलर अथवा चाकू से भी छील सकते हैं तो सबसे पहले इस तरह से चाकू से नीचे का भाग काट लेते हैं और इसे पिलर से छीन लेते हैं इस तरह से देखिए और इन्हें चाकू से भी आराम से छील सकते हैं और इस तरह से चाकू से भी छील सकते हैं देखिए आपको जिस तरह से सुविधा हो हाथ बचा के छिलिएगा काटिएगा अब दूसरे को भी इसी तरह से काट कर छिल लेते हैं और जब हम लोग छोटे थे तो गांव में ये आम छिलने के लिए सीप को कवर को छेद करके और आम छिलने के लिए बनाते थे और बहुत ही मज़ा आता था आम छिलने के लिए तो दोनों आम को छिल लिए हैं अब इन्हें इस तरह से काट लेंगे यदि इसमें कोसा नहीं आया है तो आप आम को दो भागों में काट कर और टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं लेकिन कोसा आ जाता है तो काटने में दिक्कत आती है तो इस तरह से कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से कट जाते हैं आम तो आम काट लिए हैं और ये देखिए आम के साथ पीसने के लिए एक प्याज काट लिए हैं और दो लाल मिर्च लिए हैं एक चम्मच सरसों का तेल एक चम्मच जीरा एक चम्मच नमक लिए हैं नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच और छः सात करी पत्ता लिए हैं इससे चटनी में बहुत ही अच्छी फ्लेवर आ जाती है और इसके जगह धनिया पत्ता भी ले सकते हैं लेकिन इसकी फ्लेवर कुछ अलग ही आती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो कोई पेन अथवा तड़का पेन को गर्म कर लेंगे और इसमें तेल को डाल लेते हैं और इन्हें गर्म होने देते हैं तेल गर्म हो चुका है इसमें आप डाल लेते हैं जीरा और जीरा को थोड़ी देर चटकने देते हैं तो जीरा अब चटक चुका है अब इसमें डाल लेते हैं लाल मिर्च और लाल मिर्च को भी इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर पकने देते हैं अब इनमें डाल लेते हैं करी पत्ता अब इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखे हैं अब इन्हें चलाते हुए थोड़ी देर पका लेते हैं बस थोड़ी देर पकाएंगे जस्ट आधा एक मिनट पकाएंगे जिससे इसका कच्चापन चला जाए अब ये पक चुके हैं इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे इन्हें अब इसमें डाल लेते हैं हल्दी पाउडर और एक बार सारी चीज़ों को मिला लेते हैं जब गर्म चीज़ में अथवा तेल में हम हल्दी पाउडर डालते हैं तो उसका कलर और टेस्ट खिल के आते हैं और जब ठंडे में डालते हैं तो कड़वापन आ जाते हैं उस चीज़ में तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इन्हें शिफ्ट कर लेते हैं मिक्सी जार में अब इनमें डाल लेते हैं नमक नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और एक कच्चे आम भी डाल लेते हैं अब इसमें दो तीन चम्मच पानी डालकर इसका कवर लगाकर बारीक पीस लेंगे तो लीजिए बहुत ही टेस्टी आम की चटनी बनकर तैयार है और बनाना भी बहुत आसान है इन्हें आप किसी ही मनपसंद डिश के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती हैं तो आप इन्हें इस सीज़न में बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट आपको मिलती रहे तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ